健太さんと試合できてもっといい試合してほしかったけどやっぱりダメでしたでも僕はちょっと初めてプロレスラーデビューになって付き人させていただいてあの人からたくさんいいアドバイスいただいて まったので今日の戦いが天狗さんにとって思いっきりバチバチ戦うことが恩返しだと思って全力尽くし頑張りました明日も試合があるんで全力で頑張ります ケーいやーほんまね見た目と一緒でうんでかいしうんごちごちガツガツきたよね一発一発うん何やっても倒れないっていうぐらいね頑丈な体持ってますようんいやー大したもんですよヤングライオンといえヤングでも何でもないけどこれから海外行く、うん、楽しみやねうん日本でね うん、まだ数ヶ月しか経ってない彼が日本から離れてどんな化け物になって帰ってくるのか想像しただけでもね、うん、これはもう一か八か本当に、うん、最高に、うん、スーパースターで帰ってくるのかそれとも最低で、うん、どうしようもないやつで帰ってくるのか、うん、俺はまあ予想つかないですけどでも彼の、うん 彼の体、頑張り、うん、元気、うん、若さはないけども、でも、やっぱプロレスラーになって、あいつが一番、うん、やっぱやる気、うん、あると思うしね、うん、まあ、すごい楽しみな存在です。ヤングレオンといえいえ、次にいつ帰ってくるのか、うん、今日みたいにはうまくいかないですよ、多分ね。うん、でもね、そうでないと、新日本の未来が。 先の先の未来がないですもんね、うん、やっぱり北村、うん、やっぱ俺一番目かけてるし、うん、一緒にカバー持ってついてくれた、うん、やっぱ彼には頑張ってほしいなってどこ行ったってあの体武器にして、うん、1人前にも2人前にもなって、うん、でかくなってさらにうわって俺らびっくりするぐらいのスーパースターになってこいよって、うん、今でも十分その 片鱗はね見えますけどまだまだこんなもんじゃないって、うん、いや一発一発重い、うん、もう壊れるかと思った、うん、まあでもまだまだ俺も負けてられへんって思いましたんで、はい、北村よ、うん、頑張って、うん、とことん上を目指して海外でトップ取れて、うん、そして帰ってこいや、うん、そういうことですよ。 ありがとうございます。はい